Oh! Hey, what's up mga kanjiris? Ang gagawin natin vlog na yes no or maybe. Kasama ko, suginet, nag-tiktok sila. Kasama si... Wait lang, kita ko. Yan. Sayaw. Si Elia at si Crisel. Si Elia at Crisel hindi sasali. Si Elia ay magawak ng cellphone. Tigwi-video. Hintayin namin si Chris kung dadating siya. Kung hindi, mag-start na kami. Yes. Ano yon? Kalimutan ko? Yes! Ang ingay mo! yes, no, or maybe pala. Sorry po. Pakakalimutin ako. At babalik ako pag na pag nandiyan na si Chris, mga Kenjeris. Abangan nyo yung vlog. Nag-vlog ako kanina. Upload ko mamaya bukas. Abangan. Uy. Yan. Si Chris, amintayin. Bye-bye. Babalik ako pag nandiyan na si Chris. Umay! 3, 2, 1, bye-bye! A few moments later. Hey, what's up mga kinderis? May kasama ako. Oy! Aliyah! Maganda, Titi Chris. At yan lang. Oy! Apan! Benet! Kuha mo kante. Patapampa, oh! Dito ka! Yan! At wait lang. Oy, magtatanong. Tingring. Oy, ay ako do. Ikaw. Sali ka. Diyan ka. Oy, baka mapakyut. Ah, dito <laughs> ka. Wait lang ba? Ayaw, lingkod lang. Sige. Oy, sige na. Ay, sinabi ba yun? Upload ko ito mamaya. May balak ako magjawa. Tingring Ting Tingring diring. Ikaw. Ha? May bala ka bang magjawa? Yes or maybe? Yes. Why? Why? Why? Kaya ano? Wala, boring ang good. boring. Joke lang. Mag-jowa lang ko ba? ano pag... Mag-quarantine ka lang. Joke. Oy, ako. Yun, ako na lang. Sorry. Hala, oy. Nalaglag. Oy, second ako na. Sign mo. Hey, question of death to. papaya ka bang mahulog yung gas mo sa iba? Maybe. GG, nandiyan mo, best. Three, ikaw. Oy, Gwyneth. Uy! Maganda ba si Gwyneth? Oh! Shit lang! <laughs> Self support. Ikaw. Self support ako. Port. Port. Masaya ka ba sa YK squad? Oo naman. Yes! Masaya. YK. 8 years na po. Dota 9. Sa January 25. Kunay, tama ba? Pip na? Kabalo. Alam, Diyos ko po. Si Bubu. <laughs> ah! Masayahin ka ba? Oy! Oo. Wow! <laughs> Oh, naman ka pa lang. Six! Ako na! May bala ka bang mag-artista? Maybe. Ako may mag-artista. ko pa. Oo, oh, kaming dalawa. <laughs> Sa atin. Cute, cute ba si Nikki? Ala. cute ba si Nikki? Uy! Ako? Cute ba si Nikki? Ah, oo. Ikaw? Yes daw? ko. Palaban! <laughs> Nine! Ay, nine ba eight? Ano na? Nine ba eight mo? Number? Uy, wala akong ex, no! Wala akong ex! Wait pa man! <laughs> Wala ba? May balak ka bang mag-vlogger list? <laughs> Uy! Ikaw na! Ikaw na! Um, maybe. Ah, yes, support kami mga YK. Ah! Number, ano na? Nine. Nine. Oh, ikaw. Ako na, ako. May, mahal mo ba ex? Uy, wala akong ex, no! Ex-crush mo, ulul. Ha? Ex-crush? Ex-crush mo. No? niya. Ten! Gwyneth, uy, yung mukha mo. May crush ka ba? Ten. Huh? Last na to? Ako? May crush ka ba? Ako may crush? Loko ba lo? Ay! Maybe! May crush ka, may crush. Hindi nagsasabihin. Si John Maya. Mico Torres! Ay! JJ, <laughs> and others. Bye-bye! At yan lang po ating vlog yun. Good night, bye-bye! Bye-bye! Uy! <laughs> Oh my, malaglag! Muntik malaglag! Bye-bye! Bye-bye! Mm. Like, subscribe, init, down notification bell para ma-notify kayo sa mga latest video. 3, 2, 1! Bye-bye!